चैनल में आप सबका जाए वो कल की भगवान की है देखिए आज हम उन्होंने नज़र के बारे में बताया कल इस बताया था आज हम जैसे बच्चे के कहते हैं ना काला टीका लगा दें तो काला टीका लगा देते हैं बड़े बूढ़े से सुनते आए हैं पुराने समय से तो काला टीका लगा देते तो नज़र नहीं लगती है और बुरी नज़र भी नहीं आती है मुँह में राम बगल में ईटा जैसे राम राजा रानी धनी धार्मी लोगों को परेशानियों से फंसा कर सताते थे तो बंगला मुखी की माँ पूजा जाप विद्वान पीले वस्त्र पहनकर रात में करते थे तथा भैरों को रू रूड और शराब चढ़ाते थे ग्यारहवा है गंगा माँ के संतान मांगना और संतान होने पर भी गंगा माँ की गोद में एक रहस में गंगा जी में बैठ जाना माता पिता के बच्चों को उसकी गोद में ले लेते हैं बाद अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को अलग अलग मंत्रों से जब किए जाते हैं या किए जाते हैं त्रिता युग में राजा दशरथ ने पुत्र सृष्टि के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को पाया था द्वापर में राजा द्वापर ने कर यज्ञ करके कलयुग में सभी समय चल रहा है द्रौपदी को पाया और राजा राज हुए यह करते थे वित्तवान जन वर्षों के लिए इंद्र की प्रसन्नता के लिए यह करते थे कि जब खेती वो नहीं होती थी तो खेती इंद्र देवता से प्रसन्न करके उनसे पानी की वर्षा के लिए प्रार्थना यज्ञ जब तब करते थे इस तरह से हमने आपको आज इंद्र जी से पानी की वर्षा के बारे में बताया और प्रार्थना बताया और जैसे बच्चे की नज़र लग जाती है तो आज उसका उपाय बताया है कल की भगवान ने ये सब लिख दिया है पुराणों कथा में तो हमारे ये मंत्र जाप और नज़र के बारे में आपने लाइक नहीं तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बटन दबाकर